أرجوكم أبعدوا أجهزتكم عن نيراني لا أريد حرق داراتكم يجب الرؤية سقطت ال Spike في B. آخر لاعب لدينا سقطت ال Spike في B. Uh, yeah, sorry. Oops. سيج نحن الثنائي المثالي تمنحين الحياة وأنا أسلبها قصد عدو في بي 50 رصد عدو في بي نايس try 50 انجل حان وقت nice. She's under 100 HP left. لاعب سقطت سوف يستفيد أولئك الحمقى من قضاء بضعة أشهر من العمل في مزرعة ما هنا No, I'm sorry. Tell Bulbosov. Hiya, Ilaturab. Four, five hundred. Saka that less bike VA. Ah. آخر لاعب باق عليك بهم أداء رائع نايس شوت تنفسوا بعمق قلوبكم تخفق بشده انتهيت فلنتحرك كوحدة واحدة مفهوم؟ لا يظن أحدكم أنه بطل فيفسد الأمور Move us right. جدا تبقى عدو واحد انتهى الأمر وقت الاستراحة لم يتمكنوا من قتلنا والآن أصبحوا في عداد الموت مباشرة سلب البصر وجدت واحداً Bueno نحترس وسنعود للقتال لسبايك في اي بحوزتي بسلام صمت قنبلة ستنفجر هيا لنذهب تبقى عدو واحد اليوم عديمة الجدوى تماما ومن الأفضل منحها لي أحتاج إلى دعم سبايك بحوزتي Spike لدينا سقطت ال Spike في B. آخر لاعب باقي تقطع عدو واحد انظر الى عين عدوك يساعد هذا في تحري الدقه أننا الأفضل إياكم أن تنسوا ذلك أحتاج إمدادا شكراً معداتي بعد هل لا نحتفل بذلك؟ أعيد التلقيم هل أحصل على دعم؟ شكراً سبايك تي بي لا حاجة للمعاناة هناك عدو واحد الشفقة احذروا هنا عدو في B. آخر لاعب باق سقطت ال Spike في B. سلب البصر حجب الرؤية تبقت ثلاثون ثانية أداء رائع قلبي يخفق بشفاء آخر جولة في الشوط لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها ما المطلوب؟ أحدكم شيئا؟ ما المطلوب؟ هل يحتاج أحد أي شيء؟ قوموا باستنزافهم هل يحتاج أحد أي شيء؟ ستبدأ المطاردة تبديل الجبهات سيشاهدونه قبل موتهم يا لحسن حظهم سنفوز وننجو أطلقت الصقر رصد عدو في بي سأعالجك سلب البصر واحد أعيد التلقيم درعت للسباي أعيد التلقيم أحدهم في أي آه. وضعهم تحت تأثير معداتي وسيكون القضاء عليهم غاية في السهولة أعد التلقيم إن قامت ريز بتحطيم شيء آخر فسأحطمها بنفسي كلب البصر أعيد تلقيم عدو واحد رغم أذية هذا العالم لي إلا أنه ملكي وسأقتل للدفاع عنه غيب البصر أقمت الجدار حجب الرؤية آخر لاعب باق أعرف أين أنتم ثلاثون ثانية زرعت السبايك عدو واحد أحدهم. ارفع رأسك نحن فالورانت نحن مقاتلون المستقيم معا سندفنهم وستلاحقهم آثامهم أحتاج إمدادا أحتاج إمدادا شكراً أعرف أين أنتم تحديداً هيا لنذهب آخر تم محو عدو اشتري اللازمة في البداية وادفع المال لقاء ذلك ثم أطلق النار على العدو وعندها تتم المهمة ما رأيك؟ هل أحصل على دعم أطلقت الصقر ستبدأ المطاردة حان وقت الصيد أصيب بالارتداد أعيد تدقيق انتهى الأمر وقت الاستراحة نقطة الفوز إن فزنا في هذه المعركة سنفوز في الحرب هيا بنا تبقى عدو واحد أعرف أين أنتم تحديداً المدافعون